tayo talaga, kuya. Diyan tayo sa kuweba, kuya. Diyan tayo sa kuweba. close till I get up Time is barely on our side Ankla. Natural. Oo, laki na yun. Wow, may resort pala dito.